Oggi vedremo insieme i 5 motivi per cui utilizzo le 5 fingers durante i miei allenamenti e una brevissima review della scarpa. Per chi non mi conoscesse già, non sono un runner professionista, ho corso sin da giovanissimo come cadetto a Diego Juniores, oggi continuo a correre ad amare la corsa. Giusto un disclaimer prima di iniziare, eh, queste sono scarpe che ho comprato di tasca mia per cui nessuno mi ha pagato per fare questi video e queste sono le mie personali opinioni. Let me show you something. Partiamo dal primo punto. Migliorare la flessibilità dei piedi, delle dita dei piedi e delle caviglie. Infatti le five fingers eh, garantiscono un'ottima libertà di movimento a partire dalle, eh, dalle dita dei piedi che eh, non sono più inscatolati in una eh, tomaia stretta eh, ma liberi di eh, sprigionare la propria energia in ogni occasione ed è fondamentalmente come andare eh, a piedi nudi ma in, modo protetto. Eh, quando senti davvero il terreno sotto i piedi, eh, il corpo riesce a fare ciò per cui è stato progettato davanti. Punto 2. Migliorare l'equilibrio. Eh, infatti permette una libertà eh, di torsione e piegamento, eh, le dita si muovono indipendentemente l'una dall'altra eh, e per cui sono adatte per esercizi dove è richiesto un certo equilibrio, una certa stabilità e appunto una certa libertà di movimento. Ad esempio molto utile durante eh, gli affondi, eh, i balzi o altri tipologie di esercizi. Punto numero 3 potenziamento muscolare, molto utili per rinforzare i piedi, le caviglie, eh, i muscoli del polpaccio, eh, tenere allenati i muscoli pelvici eh, della schiena. Um, infatti alternando le normali scarpe da running cerco di mantenere la muscolatura eh, piuttosto allenata così che da eh, soffrire meno eh, durante le settimane di potenziamento eh, durante le stagioni invernali che comunque il mio eh, allenatore mi fa fare lo stesso. Punto numero 4 Migliorare la tecnica di appoggio. Ci costringe infatti ad un appoggio naturale come a piedi nudi, mettendo in moto tutta una serie di muscoli che abbiamo, che dobbiamo usare per correre in maniera eh, corretta, più naturale appunto e anche in maniera più economica, evitando così eh, infortuni. Tra l'altro questo potrebbe anche aiutarci ad ottenere qualche risultato migliore. Punto numero 5. Migliorare la postura. La postura assunta è più corretta e più naturale, sollecitando e affaticando di meno le ginocchia in quanto non si appoggia più di tallone. L'ammortizzazione non è più garantita dalla scarpa ma dalla nostra eh, tecnica di corsa, dalla nostra postura eh, e dalla nostra muscolatura che è certamente meglio di qualsiasi eh, schiuma utilizzata da qualsiasi scambio. Un consiglio molto importante che mi sento di dare è mm, che prima di iniziare a correre eh, con le Five Fingers è molto importante indossarle anche a casa per qualche settimana e poi iniziare con qualche allenamento eh, breve per evitare di creare uno stress da impatto e incorrere quindi in infortuni. Eh, questo perché il nostro corpo eh, e i nostri piedi con il tempo, eh, con l'evoluzione, con l'utilizzo di scarpe che ci hanno allontanato dalla nostra natura, hanno bisogno di abituarsi piano piano L'Iter Sole è una schiuma EVA eh, sottilissima di soli 4 mm e la sola è in gomma XS eh, Run di 2,5 mm. Le due insieme sono piuttosto rigide, ovviamente l'elasticità in questo caso eh, ce la fornisce il nostro piede eh, e non la schiuma come nelle scarpe tradizionali. A livello di ammortizzazione la scarpa di suo, eh, come avete già capito, non offre molto, ehm, anche perché eh, non è stata disegnata per questo comunque eh, la Vibram ha fatto un buon lavoro in questo modello eh, perché ci sono dei cuscinetti di gomma eh, posizionati nei punti giusti come per esempio il tipo dei piedi o il tallone per sorbire eh, e disperdere ed è anche grazie a questi cuscinetti comunque l'esperienza è piacevole per quanto riguarda la Tomai, la Tomai è il mesh in liga di poliestere che si adatta davvero molto bene al, al piede, quasi come avere una seconda pelle eh, è piena di fori per cui la traspirabilità è direi ottima ed è davvero minimalista, è disegnata molto bene, ma il problema è che è disegnata per un piede tipico, per cui i runner che hanno un dito più lungo o un dito più corto hanno la sensazione come di indossare un jeans a cavallo basso. Per quanto riguarda la soletta, la soletta è realizzata in materiale antibatterico ed è davvero morbida e garantisce un ottimo Comunque la uh, eh, Vibram ha anche realizzato delle calze che si adattano a questa scarpa, per cui volendo potete anche acquistare le calze. Per quanto riguarda il peso, il peso è ovviamente eh, davvero contenuto, eh, la versione che sto usando adesso pesa eh, 130 grammi, eh, di contro essendo davvero eh, sottile e leggera potrebbe essere soggetta ad influarsi velocemente potrebbe durare qualche stagione eh, se usata correttamente, io ce l'ho da un anno e mezzo, forse anche di più. Più che altro è la tomaia quella che potrebbe usurarsi più velocemente perché per quanto riguarda la suola mi sembra che stia tenendo piuttosto bene. Per quanto riguarda il prezzo, il prezzo mi sembra un po' alto, però c'è da dire che eh, dietro eh, le Five Fingers, eh, dietro questo modello specifico che è realizzato per la corsa, eh, c'è davvero eh, dell'innovazione eh, e per cui insomma posso anche capire. Detto questo vi invito come sempre a lasciare un like nel caso in cui vi fosse piaciuto eh, il video, ad iscrivervi al canale per non perdere gli aggiornamenti settimanali e attivare le notifiche tramite la campanellina. Vi ringrazio come sempre e al prossimo video.